लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि टोनी तुम ये सूट पहनकर बाथरूम कैसे जाते हो इसी में हो जाता है